Gisteren zijn we vanaf de boot teruggebracht naar Palankaboen. Hier hebben we ons intrek genomen in het Arcela Hotel. Ellen heeft ons nog wat leuke dingen van de omgeving laten zien. Zo hebben we mandarijnen geplukt, zijn we bij een dayakhuis geweest en hebben het Gele Paleis bezocht. En ook daar waren wij weer de grootste bezienswaardigheid. Vandaag gaat de karavaan verder. We gaan richting Banjarmasin met een tussenstop in Palankaraya. Let's go! even een plaspauze en eh, even wat te drinken halen. Na een bumpy ride van 8 uur zijn we aangekomen in Palankaraya, onze tussenstop op weg naar Banjarmasin. En dit is ons hotel. hoofdstad Jakarta kent veel problemen. Het heeft een van de grootste verkeersinfarcten van de hele wereld. Er wordt te veel grondwater onttrokken, waardoor de bodem zakt met als gevolg overstromingen in het regenseizoen en nog veel meer. En net toevallig deze week heeft de regering besloten om de hoofdstad te verplaatsen naar Kalimantan. En deze stad, Palinkaraya, heeft misschien wel de beste papieren om de nieuwe hoofdstad te worden. De renovatie van deze rotonde is in ieder geval al een volle gang. van Palankaraya naar Massen zijn er eigenlijk twee opties. De goedkoopste is de bus, maar dan moet je die nemen om drie uur s'nachts. Of een eigen eh, chauffeur regelen. En via het hotel gisteren hebben we dat gedaan. Het zal vandaag ook weer een bumpy ride worden, maar dan wel maar vier uur. En nu hebben we iets meer ruimte. Ik voorin en de dames achterin. Oei, dit gaat tijd kosten. Na twee best inspannende reisdagen doen we het vandaag even rustig aan hier in Banjarmassen. De enige echt activiteit die we vandaag hebben is het vinden van de wasseretten, want de was moet nodig gedaan worden. En we moeten gaan bepalen hoe we de laatste week hier op Kalimantan door gaan brengen. Maar eerst even ontbijten hier op het dakterras van ons hotel. Het is nu 5 uur en we gaan met Mr. Mukani naar de floating market. De imam is ook al wakker. yang masak yang sebelahnya tuh yang masak anu di pocongnya kayak lucu belum masak goreng please uh, this is like a donut we call untuk untuk and this is dadar gulung like pancake but the brown sugar and Het is vroeg opstaan, maar dan heb je ook wat. Anderhalf uur varen vanaf Banjarmassen en dan dit. Prachtig.